ओइ तँलाई एउटा कुरा थाहा छ के कुरा त्यो टिकटक लाइभमा बस्थ्यो नि अन्स अन्सपरमा घरमा त्यो एक करोड रुपियाँ कमा रहेछ के सबै फेक त ले विश्वास लाग्दैन ल यो हेर भिडियो दर्शकवृन्द टिकटक खोलेको चौध महिनामै एक करोड पचास लाख कमाएका बाइस वर्षका अंशु वर्मासँग हामी कुराकानी गर्नको लागि आज उनकै घर कञ्चनपुरमा आएका छौँ पच्चिस दिन 好，莫不你来一首。

through Sandy Boy. Snoop Dogg!